Зайдите, просто зайдите, сука, а. блядь. Блядь, погоди, сейчас посмотрим. Блядь, ну, сука, ну почему они такие, блядь, они? Вот так они быстрее будут себя, если... А, а кто не едет себе? А ты не едет себе, если... <laughs> вообще по всем крестикам проставил. Конечно, его сразу не было по всем крестикам. Мультик, ну, я его так... Я ненавижу, блядь. Олег. Я кину в расчетку дальше с нами. Сам же. Трущатка нам. Минус флик. Сзади. Опять же, блядь, повторяно, бля, русский. Меня сгубила водка. Да? Ага. Смотри, а пират зашел за врага. Да мы вдвоем только занялись. Я да. сказал, пират, за наших. За наших. Тульдигум, Данкишон, бла-бла-бла. Ты шо, пират? Ах, блядь. А, за углом, берегись. Везде, везде стены, блядь, откуда? Я боюсь, клаустрофобия. Как ты пьяный, блин, поссать ходишь по квартире. Кто кто? Я? Блин, у кого там стены кругом? Нет, а, нет, нет, Кость, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да блин. А. Я, кстати, промазал первый раз. Это тоже. О, котовский правильно действует. Они наверху на а, слах. С левой стороны. Там где лестница. Да бомба, ёб твою мать, ты чё, О, спасибо. Это я тебя прикрыл? По-моему, да. Поднимайся по лестнице справа. Блять. Ратути? Увидал. Значит, Андрюха был. А ты что, сделал вид, что чтобы типа, я тебя не заметил, и ты меня не заметил, типа, да? Нет, <laughs> я тебя заметил, но ты лег, я тебя стрелю. Друг, на самом деле, ты, вот там так жирно полвал, я три раза по тебе пытался попасть. Ну, а что ты по мне не попал? рандомная арта накрыла, вот это блаженство просто. Чего вы так не любите? Ватовский, сука, он очень сильно... Ну, Олег, уйди, уйди, уйди, уйди. я открыл мою скрышу на эту грану, по-моему. Ай, вижу, вижу вас обоих. Блин, ну, неудобно стрелять оттуда. Эти пробежать. Ох, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. Я оружие потерял. Где, тук, тук, тук, тук, курочка говорит, тук, тук, тук, тук. Ой, я косой, ой, я косой, я косой. А, я понял, короче. Ты фель. Ой, ой, русские сверху бегают, суки. Да ты да. Ты, ты, а, а, да? Джон, смотри. А, Хорошо прикрыл, красавчик. Он наверху. Нет, я не Скай, беги А, так... Это твоя граната, блядь, я хотел ее подобрать. Что, что, что делается? Ты что? Я думаю, я думаю, халявная граната лежит, сейчас подберу. О. Не подбирается, бабах. Да, граната что говори, лови, Скай, халявную гранату. Скай, что-то ты любишь ты раздавать. Теперь в меня угостил, блядь. Ух ты ж, ёб твою мать. А, что ж ты будешь делать? Смотри. Не целись, не целись. Давай от бедра, давай от бедра. Ну, давай от бедра, как обычно. Не целись, не целись. Давай, не целись. патроны кончились, а! погоди. От бедра, ты сам сказал, от бедра. От бедра, да. Погоди, блин. Перезарядитесь. <laughs> Слева. Эти у вас там любовные Извини, страсти все время. Да, мы тут с Колей тренируемся от бедра стрельбу. Ну ж сучара русская. Блять, неудачно кинул гранату. Ты посмотри, ну, сучаренка сидела. Я а. застрял в текстуре, просто я шикарен. Джонский, ублюдок Джонский. <laughs> Разумный, получил, Я только пришел, а не надо сейчас. Кто меня стрелял? И перед не мое. Ничего не понимаю. <coughs> Вою как мужчина. Как мы соскаем от бедра. Тормозил, а ты там... думал, я побежу ну, туда, а хер там. Я думал, ты будешь там сидеть. Граната. Граната. Да не буду я там сидеть, я тебя знаю. Опера. Так это ж ты сидел там выглядывал. Ёпта. Ну а кто А я думаю, кого я ж там полю? Раз выглянул, два выглянул, думаю, блядь. Ах ты ж, блядь. Опера, ты сука, кого пересела? Перекидывай. Так, где тут комбо жующий? Э, успокойся, пират, с гранатами подальше от меня. Да не все, они ручные. <laughs> Хорошая шутка. <laughs> Ух ты, я вижу. Я, я, я удивляюсь, как литовский играет. Меня только что убили, а ему пошло в голову перезаряжать оружие. Ты Да, я не знаю, как он играет, честно. Как у него получается так всех урубить? Как? Объясните, как я, как я в нее не попал? Здрасте. Так? Здравствуйте. Я в него не попал. Что же ты в Здравствуйте. А, вот на секунду. Да, да, да, я знаю эту тему, да. Сука. Че, в сушку? Не, ребят, это не Ну, давай, давай, сушку. Ну, давай это. Давай, давай, давай, самый левый. Ага. Кстати, у немцев есть C24 трофейный. Как это? Просто перекрашенный. Да, он перекрашен? Угу, коричневый такой. Ну, блин, ну, а, вот я только что за руль разом не катался. не не давай вот, нужны синки по нему не Видишь, Плохо слышно, Дим. Да, да, вижу. Давай, правее поворачивай. Вижу, да, листит. На 12. Стой, да, вижу. А, точняк, слушай, такой. Коричневый. Угу, с крестом. крестом. Сушка, не стреляйте в меня, это Низко. я. Слышите? выше возьми. Вы на сушке? О, бля. <laughs> Не сказал, не стреляйте все равно. Да, я слышал, что сказал, не стреляйте. Пошивки. Баник, баник, Олег. Вон он, блядь. Сейчас я его... Наверное. Фу, блядь, никуда, блядь, не уверен. <laughs> Нихера себе ты ему в пердах приехал. Ага. Смотри, отчаянно бегут. Ой, как он медленно крутится. Ты успеешь его распирать? Думаешь, что? Ах, пидораска. А он даже не понял, что происходит. Вот если бы у меня было чипки, я получил ее. Называется Tiger Hunter, или как так. Ай, бля, вообще жесть. А как, как это заехал? Ну просто подкатился, у меня же танк гораздо быстрее. Че там, Дим, ну, ты где? Так, все, пожалуйста, соберем. это вот, блядь, в подбитый танк стреляем. Офигенно просто, чувак. Кто стоит на холме такой, правее тебя? Это враг? Блять, старый да. знакомый наш, АС-123. Сейчас возьму, точно проверю. А, ты точку берешь? А ты отсюда стрелять не хочешь по нему? Чего стреляете? Танк давно стоит, это... Угол ночи. Ух ты ж, бля. Ты прикинь, у нас едет три танка, и все три, включая меня. Слушай, ух ты ж, блядь. Нет, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, Спасибо, Скай, ебашь его, блядь. Мне пизда, Скай. Добей его нахуй. Он что подозревает отомстил э, нахуй. О, я смотрю за <laughs> этого штука. Это баррели 772, на тебя разворачивается. Скани, наверное, надо бы вылезать с него. Олег, сейчас я буду бить. Ой, нет, нет, не, попадет. Он... Да-да-да, заезжай, заезжай ему за спину. Заезжай, заезжай. Ой, это рикошетил как прям рядом. Ой. ой ой Олег, плохо, плохо, плохо. Раскручивайся. Я поставлю здесь. Роксана. Вовка, давай. Ай. Забери меня там же. Давай. Я а... а понял, сейчас подойду. На долю секунды соединился. Даже была северная линия, да, ведь? Пират блядь, что ли? Нет, нет. Нет. Да глазы, блядь. Спасибо, брат. <laughs> Да просто он любит там гранаты кидать. Покруче. Как одноглазые, однорукие, одноноги, блядь, бандит ебать. О, хорошо закинул просто. Смотри, сам тебя заколол, а Скай тебя взорвал гранаты. Охуенно. Охуенчик. Осторожнее. Э, там под контролем. Их контролем. Я под контролем. Ну под контролем их? Или, или нас. А, наши уже. Хорошо. Хорошо. Кто ну, там такой Блядь, выглядывает? Там у нас. Что это произошло? Что произошло? У меня картинка попала. Да ну почему? Нет. Нет. Нет. Есть. Слышь, ты предсказал прямо, Андрюх. <laughs> Сам меня зарежет, а я угрант. Ну, нормально. Русский синий, блядь. Ну, пиздец. Нет, Блин, ну, вы даете просто я. Второго, второго. Блин, просто... Кай, это видим. Третьего, третьего. Кай, Ах, не увидал, не увидал это. Третьего видел. А второго, второго. Блин, просто... Кай, это видим. Третьего, третьего. Хорош. Ах, не увидал, Третьего видел. А я увидел. Хорош, Надо просто... Красавчик. Саш, слышишь на башню? Ты сидишь. Что? Я не сижу. О, блядь! Еще один килл шикарный. Просто в никуда хуярь, блядь, попадай! Пиздец. народу. Я Загранился. Блядь, граната! Нет, убегай, убегай! Ложись! О, блядь. Он там сидит, пытается захватить. Шлюха. Надо убить. Я, а, а я попытался его зарезать. Пират. Ой, блядь. пират красавчик. Папаша, папаша. Блять. Кто тут? Я наверху ты. А, это свой. Они делают идут. Идут, идут прямо по полю, по полю. Я тебя еще достану. Блин. Вот Здравствуйте. Я, я думал, ты ближе направо. Ну, Олег, молодец. Да, да, да. Сука, они меня подорвали все равно. Он как раз переключался на гранату. Да. Ну, да, потому что я, он, мы бежали, мы друг друга увидели, я упал, и он упал, и ты его заколол. Mm -hmm. А что я достался, блядь, не я повторился. Бил клумба, начали стрелять меня, блядь. Чё я? Да, чё? Ты убил, а стрелять меня начали. А -а -а. Подумали, что это ты виноват. Он меня подстрелили. Шеф, меня подстрелили. Киватовский, сука. А, ну Атакуем ну Киватовский у нас объект! команде. Ну нормально. Все равно Киватовский, сука. Он уже погорел. Неплохо. Но он так жестко меня пытался выцелить каждый раз еще бежал по тому и тому же маршруту. там и в одном и том же месте лежит. Я еще а я, я знаю, той же точке денег. сдохли, Есть! Ладненько. Как, блять, нас... Нет, я пас, я <laughs> наигрался. Что, рейч квит, что ли? Да, в миллиметре просто не... До мне уже все не идет, короче, игра. Я не знаю, никого бить не могу. Славыша. Пьяныша? Начало ну, Чё ты будешь? Просто остались самые У меня хороший. Остались самые задроты, блядь. Да все те же лица, как бы, что-то ничего не поменялось. Нет, нет, до этого были еще и просто, как бы, пушечное мясо, а тут остались самые задроты, поэтому теперь с ними тяжело. Э, хуй да нет, плавал. я, блядь, тут миллиметр, я нет. Просто миллиметры, когда, блядь, полетает пуля, мне это не нравится, я просто бомблю. Мало я нет. Бля, еще. Как ты ко мне зашел, Олег? А там весь проход э, сзади. Ну, ну я имею в виду с нашей стороны. Да, с нашей стороны. Блять, там, охуеть. А где зона-то, ёпта? Она где-то внизу, что ли? Пос предпоследняя, она, она внизу там. Да, там внизу. Блять. пацан. Ебучий танк, сука, как не бесит. Кажется, они сейчас скину возвращаться с Блять. Полет. Там приехал слева? Слева, слева от нас. Он подальше заезжает на сей раз. Клумба, можешь ебануть там, где посыпал типа, слева? А, ладно, Там, там другой чувак ебашь. Понял. Посправа. Поднимаются а, к нам с левой стороны. Да. Фашисты! Смешит произойдет и разбросил. <laughs> Он высунул себе визундовку. Сой, мячик. Он опять, он опять, да, он меня тоже до этого убивал. Там стоит под мостом. Слева. И там под мостом в основном. Черт. Да, вижу танк. Блин. Застряли, ёб вашу мать. А он видит небо. Рычатка заложена. Ясно. Танк застрявший, бля, пиздец. Как, как можно было заса застрять танк? У нас Нет, тоже был застрявший один. Но а, у нас тут всего один. Ну да. Это правда. Я не из винтовки.